بعد ما قابلت سمر زميلة الجامعة سابقاً وكوربوريت بنكر حالياً طلبت منها قرض صغير تعرفين أنا أفكاري حباية تصير كباية ويعني بس رفضت وزعلت وراحت كلمت أبو مصطفى عمود آخذ نصيحته جاب لي قصة طويلة عريضة وبيت شعر وكلمتني سمر لمدة خمس دقائق وحققت وياي فيروز طول الليل ما شاء الله ما شاء الله اهلا وسهلا حقيقه البنوك لديكم تعرف ان تختار ابو مصطفى meeting مو speed dating آه، ابو مصطفى اقدمك آه، سمر سمر ابو مصطفى المحاسب مالتي من اهلا سنة. اهلا يعني ماما وبابا كانوا رائعين يعني ما شاء الله مطلعين تحت <laughs> اوكي خلينا نبلش بالحديث آه، ابو مصطفى احنا اليوم مجتمعين عمود نخلص آه، مساله القرض آه، كل الاوراق تقريبا من اللي افتهمته جاهزه بس اكو تفاصيل صغيره ونحتاج ال opinion مالتك على مود نتقدم بالمشروع ركز <laughs> انتوا شلون تعرفتوا على بعض احنا كنا colleagues في الجامعه لانه انا اتذكر لؤي قال لي انه انتوا اكثر من اصدقاء لا مو لا لا ذيك غير واحدة ابو مصطفى بس لو تسكت آه، الموضوع مو هيك لا انت مفتهمه غلط اليوم جايين نحكي على ال food truck وعلى القرض اللي سمر ماخذه هواي من وقتها ولازم نشكرها ماشي. انه جاي تحاول تساعدني آه، انا انا وفيروز خليني اخذ ملاحظات نعم شوف ابو مصطفى البنك وافق مبدئيا بس عنده ثلاث شروط مم. اول شرط ان لازم البنك يملك 51% من ال food truck ماشي تاني شرط ان لازم لؤي يبقى عنده حد يضمنه لازم يكون في ضامن لؤي لان انت عارف هو خسر كل الاسف بتاعته و need guarantee ماشي تالت شرط آه، عايزين نعرف كمان مين اللي هيكون مين اللي هي manage ال food truck ال management وي نيد تو نو لان وي ويل بي بارتنر اند اتس اتس فير انف اي ثينك ماشي هم شايب انعجب بسمر طبعا راح يوافق على كل شيء تقوله لحظه لحظه لحظه شنو ماشي؟ ماشي دي شروط البنك اذروايز نو لون اه حلو حلوه الشروط ابو مصطفى احنا ما اتفقنا هيك وارد اذكرك النقاش اللي حكينا به قبل ما نوصل بالاجتماع ماشي الامور ماشيه يعني هو تفاصيل العقد راح نفهمها بعدين انه بس مبدئيا ماشي ليش ماشي؟ هاي آه، اول شيء بدك تفكر بيها تقعد ترتاح شويه تشرب لك شاي شنو تقصد من ماشي يعني لان 51% يعني بالضبط هم البنك جاي يشترون فكرتي ومشروعي اللي هو جاهز مع كل احترامي يعني بس هو مشروعي وزوجتي وهي اللي راح تسوي الكريب وما يحتاج لا نضمن ولا شيء المدير موجود صاحبه الفكره موجوده واحنا فريق اذا تردون تاخذون 30% على راسي لان احنا we're old friends بس ابو مصطفى ركز حبيبي ركز وشغل المحرك <laughs> دي شروط والله يعني الشروط هذه مقبولة ومنصفة آه، لؤي شروط مقبولة آه، ابو مصطفى شنو رايك هم يجيبون الشروط <laughs> او اذا تريد تقدم آه، على شغل عندهم وبعدين تقترح للزبائن شلون تقدر تخسرهم فلوس اكثر <laughs> حبيبي 20 سنه وهاي اكبر غلطه هذه الصورة اللي وراكم آه، هذه شنو الصورة؟ ثور ما جاي تشوفه؟ ثور <laughs> هذه تذكرني بخبرة لؤي أول ما دخل البورصة بالمثل اللي يقول in إن تشاينا شوب كان يحطم كل شيء قدامه بالمناسبة ذكرتوني بصديق لي آه، كان مغرم بمصارعة الثيران صديق إسباني اسمه خورخي سافر مرة إلى اليونان والتقى بامرأة هناك وقع في حبها قرر أن يبقى في اليونان وفتح أعتقد كافيتيريا آه، لا يمكن مطعم مطعم في جزيرة كريت يمكن باليونان جزيرة كريت ولا جزيرة سانتوريني آه، أعتقد سانتوريني مو كريت آه، فاليوم أنا رحت إلى اليونان واتصلت بي وقال لي تعال كريم خلي أرويك فرحت ودخلنا الى صاله المطعم وقال لي انظر على هذا الحائط فاني نظرت على هذا الحائط واذا صوره ثور كبير قال لي شوف انا ما زلت متعلق بمصارعه الثيران ابو مصطفى انا اسفه جدا على كلامك انا ما عنديش وقت انا دلوقتي عندي meeting I have to go ابو مصطفى ما اعرف يمكن وهو نايم آه، ضربت شاحنه بالحلم ايش بيك حبيبي ايش بيك ليتس بليز توك اباوت بزنس ونتكلم عن اللونج تيرمز لان انا ما عنديش وقت للكلام ده خالص اقفلها يا ابو مصطفى اقفلها وشدها ويلا حسسني انه نقدر نوقع ال آه، آه، لحظه لحظه لحظه بالله هاي مكالمه جدا مهمه في لحظه آه واحد من عملائي آه بس راح اخليكم على ال mute حاليا هلا سعد. <laughs> شلونك لك اي اي عليها بالتاكيد اي يا معود اي بيت ابو سامر اليوم تعرف انت بعدين الترتيبات البقيه كلها حضرها هناك زين ماشي ماشي سعد اي لا هم كلهم موجودين <laughs> ماشي اي انا علي اجيب الكباب وانت عليك الكنافه <laughs> اي لا ابو سامر مرتب كل الامور ماشي ماشي ولا يهمك ماشي اي يلا الله يعافيك bye. اي رجعي ثاني اهلا انت عمرك ما عملت mute ابو مصطفى بالهنا والشفا ها؟ آه سمر آه قبل ما يرجع 51% كلش هوايه وانا افتهم رايك بس ما راح اقدر اوفي هذا الطلب لان اوريدي انا حتى لو 100% <laughs> من الارباح الي حالتي سيئه واحتاج اول سنه اول سنتين من الارباح كلها ما جا يعرف شنو اللي صار ما جا يعرف شنو اللي صار لحظة إيه. هذا الكمبيوتر وحده يسوي درفتنج درفتنج ندامه ندامه على اليوم تعرفت فيه عليك اظن انا كلامي واضح جدا زي ما قلت لك آه لؤي محتاج حد يضمنه انت تضمنه مصطفى شنو موضوع الضمان ما اعرف انا لؤي خليني اشرح لك في شيء جدا مهم بالبزنس اوكي آه، خليك وياي بالنسبه للموضوع هذا ال file عندي موجود هنا منو يعقلها؟ ابو مصطفى جاي يعلمني بال business وسمر جاي تحط ال conditions صدق لو قالوا الدنيا دواره آه سمر I'm gonna make you an offer you can't refuse Uh, البنك راح ياخذ 49% من الملكيه لؤي 51% بدل الضامن راح نضمن احنا للبنك دخل سنوي مينيمم آه، لمدة ثلاث سنوات أما بالنسبة إلى فاي فممكن نجرب فاي لمدة ثلاث أشهر آه، ستة أشهر يعني سنة على أكثر آه، حد والله ابو مصطفى بين فتره وفتره يفاجئني بس لو يبطل الدرفتين بالمناسبه مره لؤي وفي عزموني وفي سوت اعتقد كريبت كان جميل جدا نعم كرابت الفرنسي آم آه كان آه كريبت ولا عملة كيك لا اعتقد كريبت اوكي موافقة موافقة موافقة باي باي يا ابو مصطفى <laughs> حبيبي موافقة بس تريد تخلص من عندك <laughs> لكن لا تسمحين عندي سؤال واحد تفضل الماما مرتبطة ولا؟ آه اوكي فاحنا خلص متفقين يعني كل شيء تمام تمام حلو شكرا سمر ف... لازم ترفضه آه هي إيه، إيه، هي إيه، خلاص لا هو انتهى الموضوع هو شويه آه، يرتبك من آه من من, من التكنولوجيا اي, exactly. شكرا سمر